gerade in dieser kurzen Zeit mehr Voice Tricks wie Miku jemand hatte. Auch in dem einen Call. Das ist traurig.